Ben boşanmak istiyorum Zümrüt Hanım. Ne işin var karımın yanında? Eğer bir açıklama yapmayacaksanız çıkın gidin bu evden. Bir daha adamla görüşme. Tamam söz veriyorum görüşmeyeceğim. Keşke gelmeden bir telefon açıvereydiniz. Yanımdaki odayı hazırlatırdım size. Fitilin ucu ateşlendi. Kim aramış ki toprağı? Lale Devri yeni bölümüyle cumartesi akşamı Fox'ta.